Oh shit, not good. Team match. Let's go. और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता रुक तेरे को बताते two, one. No mercy!